नाही असं घेतलं चालेल ना असं असा घेतात हा झालं громадянина. show. मन कसे ताटक तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या धनं तमेव तमेव सर्वं मम पूजा करावा निरन्तर राम नारायण कृष्ण दामोदरं प्रीतं माधवं सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेशू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणेची आता जय जय रघुवीर समर्थ कैलास राणा शिवचंद्र मोळी फरीद माता मुकटी जळावी कारंड सिंधू हारी तुझवी न शंभो कोणता मोर्या मोर्या मी बाळताने तुझीच सेवा कुंकाय अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तू सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश परमेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मामा की जय मामा की जय एक लाडू फुटला गणपती बाप्पा उठला गणपती चालले गावाला चैन पडे ना आम्हाला एक दोन तीन चार गणपतीचा जय जयकार आजीला लहान ताट फिट पकडा कोणी बाद झालं बाद Tulang aja, tulang aja, tulang aja. Nah, उभी राहा उभी राहा उभी राहा दो दि